हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो C++ को लेकर के बना रहा हूँ एक छोटा सा डेमो वीडियो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें नेम स्पेस का भी कॉन्सेप्ट यूज किया ऊपर हेडर फाइल है C++ की और फिर यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वैर नाम का वेरिएबल बनाया है और ये पॉइंटर वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल कैसे है यहाँ पर देख लीजिए ये इंट के बाद ये स्टार लगा है दैट्स वाई ये पॉइंटर वेरिएबल है और यहाँ पर मैंने एंड एल को भी यूज किया है तो अभी इस प्रोग्राम को बारी है रन कराने की डिटेल वीडियो इस पर लेकर के आऊंगा लेकिन अभी इसको रन कराते हैं तो सेव करवाते वक्त ही कंपाइल करवाते वक्त ही इसको हम सेव कर लेंगे तो यहाँ पर डॉट सीपीपी जो कि फाइल की एक्सटेंशन होती है उसी नाम से सेव कर ले रहा हूँ जी जी डॉट सीपीपी कोई भी नाम दे सकते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसको रन करवाएंगे तो यहाँ से चलते हैं इसको रन करवा लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये टेन प्रिंट हो रहा है और यहां पर लिखा हुआ है address of variable zero into sixty eight F E eight यानी पॉइंटर वेरिएबल ये पॉइंटर जो है वेरिएबल में रखी वैल्यू का नहीं बल्कि वेरिएबल का एड्रेस बताता है जो कि एड्रेस आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है ठीक है एंड एल का क्या काम होता है और भी चीजें नेम स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट इसको पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के आगे आऊंगा ठीक है तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video